असलम दोस्तों क्या हाल में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से दोस्तों सर्दियों का मौसम हो और जिस घर में बच्चे होते हैं अक्सर उनको खांसी रहते हैं गले में प्रॉब्लम रहता है गले को साफ़ करने के लिए खांसी का मसला हल करने के लिए बच्चों को अक्सर भाप देते रहते हैं अब भाप देने के देसी तरीके भी होते हैं साइंसी तरीके भी होते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं तो अब मेरे बच्चों को भी अक्सर खांसी रहती है मेरी बेटी को और उसके लिए हमें अक्सर उसको भाप देने की ज़रूरत पड़ती है तो उसका मैंने आज सोलूशन निकाला है सोलूशन ये निकाला है तो उसके लिए मैं हेल्थ प्लस वालों का एक नेबुलाइज़र मेरे पास है ये मैंने लिया है मार्केट से अब ये किस तरह का है इसकी प्राइस कैसी है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिए क्वालिटी कैसी है और इसकी प्राइस कैसी है तो ये मैंने भावलपुर से परचेज़ किया है भावलपुर जो बीवीएच है भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है वहाँ से किसी भी मेडिकल स्टोर से या मेडिकल स्टोर के साथ एक स्ट्रीट है वहाँ से आपको हर किस्म का मेडिकल का सामान मिल जाता है तो वहाँ से मैंने जाके परचेज़ किया अब हम इसको खोलते हैं ये किस तरह का निकल के सामने आता है आज की वीडियो में हम इसको इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो वीडियो की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से निकल कर सामने आता है दोस्तों ये हमारे पास हेल्थ प्लस नेबुलाइज़र है जो कि थ्री इयर्स वारंटी के अंदर आता है और इसके अंदर simple one touch operation for each of us easily portable built handle है storage compartment and non slip rubber है grip keep unit in place ideal for all age latex free easy to clean lightweight है air piston compressor nebuliser kit ये आपके पास है कुछ इस तरीके से आपको नज़र आती है इंस्ट्रक्शन आप अच्छी तरह देख लें और स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं चलें इस इसको अंदर से हम खोलते हैं दोस्तों ये इसकी अंदर मेडिसन्स हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए मेडिसन्स कौन सी यूज़ होती हैं और सबसे पहले इसको अंदर से देखते हैं किस तरह का है ये इसके अंदर से हम इसको निकालते हैं जी दो सौ डब्बे से हमने सामान निकाली है ये आपके पास कुछ वारंटी कार्ड है और पेपर वर्क गाइड आपके पास है यूज़र मैनुअल उसके बाद ये हेल्थ प्लस का नेबुलाइज़र है ये आपके पास है इसको हम बाद में देखते हैं सबसे पहले इसके पास इसके जो ऑपरेटर्स है वो हमारे पास है एक अदद ये हमारे पास ये मुंह पे लगाने के लिए निकल के सामने आता है जी उसके बाद ये इसका पाइप साथ ये है जी उसके साथ ये हमारे पास है ये बच्चों के लिए ये छोटे बच्चों के लिए और ये जो है ये बड़े बच्चों के लिए होता है उसके बाद ये इसका सामान है जी हमारे पास ये देख लें ये हमने इसको अंदर से निकाल लिया है हेल्थ प्लस नेबलाइज़र ये आपके सामने है और ये इसकी अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें आपके सामने है और ये इसके अंदर वाला सामान है ये ऑन ऑफ वाला इसका बटन है इसके अंदर ये जो हम हमारे पास ये पाइप होता है लगाने के लिए ये आपके सामने है इसको अगर हम पाइप को ये देखें ऐसे हम लगा लेंगे ये पाइप इस तरह लगेगा और एक आगे से हम इसके साथ ये जो आगे से है ये लग जाएगा ये इस तरह हो जाएगा जी ठीक है जी और हेल्थ प्लस नेबुलाइज़र यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं हमारे पास ये इसकी वायर है जी ये देख लें ये हमारे पास इसकी वायर है दोस्तों थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन को आपने इग्नोर करना है बच्चे हैं बच्चों का शोर शराबा आपको पता है होता रहता है पूरे घर में ये इसकी वायर है वायर भी आपके पास अच्छी क्वालिटी की वायर है दोस्तों इसकी वायर काफ़ी लंबी है आप बिस्तर पर रख के भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्विच के साथ आपकी कोशिश होती है कि बेड के साथ हो चार पे के साथ हो ताकि बच्चों को आसानी से सोते हुए हम दे सकें तो वायर इतनी बड़ी है पड़ी बच्चों के लिए ये देखें फेस के ऊपर लगाने के लिए होता है और ये बड़ों के लिए होता है और दवाई कहाँ डालते हैं दवाई हम इसके अंदर डालते हैं इंजेक्शन के थ्रू इसको मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ ये देखें इसको मैंने लिया है यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू हम दिवा जो मेडिसन है उसको इंजेक्ट करेंगे और फिर हम इसके साथ ऐसे हम ये देखें ये लगा लेंगे कुछ इस तरीके से ये इंजेक्ट हो जाएगा बच्चों को लगाने से पहले आपने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है ठीक है जी ये हो गया ये इसका सारा ऑपरेटस है ये ऑपरेटस आपके जी ये सामने है अब इसकी हम मेडिसन की बात करते हैं मेडिसन के लिए आपको एक विंटोलिन चाहिए ये चाहिए और इसको आप चेक कर पहले यूज़ करने से पहले आप इसकी एक्सपायरी डेट आपने चेक कर लेना है उसके बाद आपको कैंडेक्स ये चाहिए एक्स एन चाहिए आपको ये सारे लिक्विड्स होते हैं और साथ इंजेक्शन चाहिए जिससे आपने इंजेक्ट करना ये देखें कि मैंने दो इंजेक्शन ऑलरेडी लिए हुए हैं दोस्तों ये आपने मेडिसन है दो लिक्विड मेडिसन्स चाहिए और साथ ये चाहिए इंजेक्शन चाहिए और ये इसका प्रेटस है जो कि आपके सामने अच्छी क्वालिटी का है बिल्ड क्वालिटी आपके सामने है जी ये देखें बहुत अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है आप इसको यूज़ करके घर में बच्चों के लिए आप आसानी से यूज़ इसको कर सकते हैं और बड़ा ही अच्छा है घर के लिए आप यूज़ करें बच्चों के लिए यूज़ करें बच्चों को जो नेबुलाइज़र यूज़ करें उनके लिए और जो इनका गला ख़राब होता है ये सारा भाप वाला मसला आपका हल हो जाएगा दोस्तों जैसा जैसा कि आपने देखा कि नेबुलाइज़र हेल्थ प्लस वालों का किस तरह का नेबुलाइज़र है और ये इसकी क्वालिटी कैसी है ये आपके सामने है और मार्केट में आप ले सकते हैं ये से फाइव थाउजेंड की रेंज में मिलेगा और आप जाके परचेज़ कर सकते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसको मैं मज़ीद यूज़ करूँगा तो मुझे अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह का है बिल्ड क्वालिटी देखें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है इसके साथ अप्रेटस कंप्लीट है जैसे कि आपके सामने है आपने देखा इसको और इसको यूज़ करने के बाद हमें मज़ीद अंदाज़ा होगा तो इसका जो नेक्स्ट रिव्यू है वो मैं यूज़ करने के बाद दूँगा आपको तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो आज की वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद